时间。最近有人发现第八世代有一百三十三只新宝可梦，当中有二十只新进化宝可梦，其中一只就是流氓熊猫进化。刚好莎莉娜也有一只顽皮熊猫，说不定在方圆莎莉娜进了，她再去加勒尔进化，但转角遇到爱与小智再次见。 但应该不会拍拖吧？谢谢大家让我上部影片创造了我的历史。上一部影片有说其他论点哟。我们下次见。八八六。我能够尊重的，我的命是有限的。我能够尊重的，我的生命是有限的。我能够尊重て我的生命是有限的。我能够尊的，我的生命 ドリドリドリームパワードリドリパワー私たち奇跡の力ドリームパワードリドリ